조건 앞에 잠깐! 조건 앞에 잠군 조건 앞에 잠깐! 조건 앞에 잠 getirmeyecekler. Selamın gelişi böyle değil ama Büyük yerler, büyük hesap yaparlar. Ama kulun bir hesabı varsa, Allah'ın da bir hesabı var Şahin Ben buradan çıkacağım. İstediğim zaman döneceğim. O zamana kadar sen tedbirini al diye sana bildiriyorum. Senden izin istemiyorum. Sabaha kadar dönmezseniz firari sayılırsınız. İstediğim zaman dönerim. Ben o sırada firari sayılırsam sen de bu dünyadan firari sayılırsın. Çok kan akacak lan. Çok kan akacak ulan. Çok kan akacak. Çok kan akacak. İşin özü anlaşıldı Şahin'e. Bunlar bütün dosyalar üstüne kalmadan beni bitirmeyecekler. Selamın gelişi böyle değildi ama... Büyük yerler... Büyük hesap yaparlar. Ama... Kulun bir hesabı varsa... Allah'ın da bir hesabı var Şahin'e. O zamana kadar sen tedbirini al diye sana bildiriyorum. Senden izin istemiyorum. Sabaha kadar dönmezseniz firari sayılırsınız. İstediğim zaman dönerim. Ben o sırada firari sayılırsam sen de bu dünyadan firari sayılırsın. akacak lan. Çok kan akacak lan. Çok kan akacak lan. Çok kan akacak. Çok kan akacak. İşin üzü anlaşıldı Şahin'e. Onlar bütün dosyaları üstüne kalmadan beni bitirmeyecekler. Selamın gelişi böyle değil damla. Büyük yerler, büyük hesap yaparlar. Ama kulun bir hesabı varsa, Allah'ın da bir hesabı var Şahin'e. zaman döneceğim. O zamana kadar sen tedbirini al diye sana bildiriyorum. Senden izin istemiyorum. Sabaha kadar dönmezseniz firari sayılırsınız. İstediğim zaman dönerim. Ben o sırada firari sayılırsam sen de bu dünyadan firari sayılırsın. Çoktan kan akacak lan. Çok kan akacak lan. Çok kan akacak lan. Çok kan akacak. Çok kan akacak. İşin özü anlaşıldı Şahin'e. Bunlar bütün dosyalar üstüne kalmadan beni bitirmeyecekler. Selamın gelişi böyle değil damat. Büyük yerler, büyük hesap yaparlar. Ama kulun bir hesabı varsa, Allah'ın da bir hesabı var Şahin'e. Ben buradan çıkacağım. İstediğim zaman döneceğim. O zamana kadar sen tedbirini al diye sana bildiriyorum. Senden izin istemiyorum. Sabaha kadar dönmezseniz firari sayılırsınız. İstediğim zaman dönerim. Ben o sırada firari sayılırsam sen de bu dünyadan firari sayılırsın.